меня есть шаблон для ускоренного производства дихотомических переменных из категориальных. Он у меня выложен уже на сайте. Дихотомизатор. В него нужно вставить имя переменной, ставить эм, частотную таблицу с кодами, частотную таблицу с расшифровками кодов. И здесь уже готовы команды для синтаксиса SPSS. Синтакса SPSS. Но мой диктомизатор работает только с numeric э, переменными, а country у нас string. Поэтому мы через automatic recode прикодируем country в Ньюмерик. Вот результаты перекодировки. 29 стран в алфавитном порядке перекодированы. Итак, Россия у нас, ну, допустим, Израиль 16, Россия 24 и Германия 7. 7, 16, 24. Я ограничиваю мою выборку только этими странами. А, запускаю описательную статистику по странам, по новой переменной, которую создал. Копирую в дихотомизатор. Вот, собственно, расшифровки кодов. Теперь нужны сами коды. Для этого нужно запустить э, синтекс, new syntax и поставить команду set tnumbers values. Вот эту команду надо запустить заново перезапустить обязательную статистику, мы получаем коды, а не расшифровки кодов. Имя переменной. Все, дихотомизатор готов к работе. Три строчки в моих таблицах, следовательно, здесь три строчки. Я выбираю из 10. Мой дихотомизатор предназначен для 10 категорий максимум. Вставляю SPSS. Вставляю execute и первые три строчки пониже